И перед сном о тебе я мечтаю И нас с тобой вместе я вспоминаю Но мечты мои все замерзают Как вернуть мне тебя я не знаю И перед сном о тебе я мечтаю И как смеялись мы вспоминаю Как хочу я, чтобы не во снах Рядом ты со мной перед сном о тебе я мечтаю И вновь тебя рядом я ощущаю Развязку фильма, что играет в голове Я не хочу бесконечно смотреть Ты забудь все слова, что тогда сказал Ты прости за обещание, что я не сдержал Последний раз во сне Наши танцы и песни я увидел с ней сейчас чтобы вновь мы были счастливы Не покину этот сон с тобой Не будите Вспомню я, что нет тебя со мной Когда вижу я во сне лишь тебя open when they shine.